hello and welcome friends Java language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो जावा की है जावा लैंग्वेज में लूप को लेकर के काफी कंफ्यूजन है है ना जी ठीक है ना वाइल लूप ठीक है तो वाइल लूप को लेकर के कंफ्यूजन है तो आइए देखते हैं यहाँ पर IntelliJ idea favourite idea IDE आईडीई e है हमारे लिए तो इंटेलिज आइडिया आप चाहे तो यूज कर सकते हैं काफी अच्छा है यहाँ पर फाइल पे जाना है आपको और यहाँ से आपको आ जाना है प्रोजेक्ट पर तो ये आ गए प्रोजेक्ट पर और जैसे ही प्रोजेक्ट पर आएंगे आप तो ये इस तरह की विंडो दिखेगी अब यहाँ करना क्या है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना ऊपर जावा है जावा को ही सेलेक्ट रखिए और अगर आप कॉटलिन यूज करना चाहते हैं तो कॉटलिन पे जा सकते हैं लेकिन अभी जावा यूज करना है तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर टिक करना है आपको तो यहाँ से टिक कर दीजिए और फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा अब यहाँ पर मैं वाइल लूप सिखा रहा हूँ तो यहाँ लिखूंगा वाइल ट्वेल्व ठीक है ये लिख दिया कोई नाम दे देंगे इसको तो वाइल ट्वेल्व आ गया अब यहां पर देख सकते हैं ये पैकेज कॉम डॉट कंपनी और ये बना हुआ ऑटोमेटिक आ जाता है तो अभी हमको करना क्या है देखिए अगर मान लीजिए कि आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना चाहते हैं एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप यहां पर लिखा हुआ है राइट योर कोड हियर तो यहीं पे कोड लिखना चालू करते हैं तो देखिए जैसे मान लीजिए इसमें एक सुविधा है जैसे आपको पूरा system dot out dot println लिखने की जरूरत नहीं खाली आप लिखिए स्मॉल में S O U T sout और यहाँ से टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये system dot out dot println अपने आप आ जाएगा तो मान लीजिए कि आपको दो को रिपीट कराना है ठीक है पहले दो लिखना है तो ये दो लिख दिया आपने अब इसको यहाँ से रन करवा दीजिए तो यहाँ पर रन पे जाएंगे और यहाँ से रन करवा देते हैं तो देखेंगे कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ दो प्रिंट होकर आ जाएगा ठीक है कैसे प्रिंट होगा ये दिखाता हूं यहां देखिए दो प्रिंट होकर आ रहा है क्लियर है अब देखिए अब मान लीजिए कि फिर आपको तीन भी लिखना है तो यहां पर क्या करेंगे S O U T sout लिखेंगे और यहां लिख देंगे तीन ठीक है तो तीन लिखेंगे तो क्या होगा देखिए यहां पर रन पे जाएंगे यहां पे हो गया रन अब देखिए दो और तीन दोनों प्रिंट होकर आएगा ये प्रोग्राम जैसे ही रन होगा तो देखिए ये दोनों प्रिंट होकर आ रहा है अब मान लीजिए आपको चार भी लिखना है तब क्या करेंगे तो यहां पर आएंगे और यहां पर क्या करेंगे फिर लिखेंगे S O U T sout ठीक है और यहां पर लिख देंगे चार तो ये कितने बार करेंगे जैसे मान लीजिए आपको 500 तक गिनती लिखना हो काउंटिंग लिखना हो तो कैसे करेंगे फिर तो प्रॉब्लम होगी तो इसके लिए रेपिटिशन के लिए लूप को यूज किया जाता है बहुत अच्छा तरीका है ठीक है तो आइए समझते हैं लूप कैसे यूज करेंगे ठीक है सबसे पहला काम क्या करता हूं जो हमने लूप यूज हमको तो लूप यूज करना है तो लूप यूज करने के लिए यहां पर इनिशियलाइजेशन कर देता हूं ठीक है तो इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे इनिशियलाइजेशन यहां नीचे ही आकर के कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं आप तो यहाँ पर नीचे ही मैं कर देता हूं तो यहां पर इंट टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं इंट यानी इंटीजर टाइप का ठीक है तो यहाँ लिखूंगा आई एन टी स्मॉल में लिखना है आपको कैपिटल नहीं लिखना है तो ये इंट टाइप का वेरिएबल बनाया ए नाम से बना लिया हमने ठीक है ए नाम से बना लिया और ए में क्या स्टोर करा दिया मान लीजिए वन स्टोर करा दिया हमने और इसको टर्मिनेट कर दिया टर्मिनेट करना मैंने कंपाइलर को आपके इंटरप्रेटर को कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि ये लाइन खत्म हो गई ठीक है अब फिर क्या करेंगे यहां पर लगाएंगे वाइल लूप तो यहां लिखता हूं मैं वाइल वाइल एक कीवर्ड है ठीक है W H I L E तो ये लिख दिया वाइल और वाइल लिखने के बाद क्या करना है वाइल लिखने के बाद आपको यहां पर देना है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहां पे हम इसको 10 बार रिपीट कराएंगे तो यहां 10 दे दिया है मैंने ठीक है तो ये 10 दे दिया और 10 देने के बाद क्या करेंगे यहां पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे ये ओपन कर लिया लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है ये तो पता ही है यहां पर जब आएंगे तो अब हमें क्या करना है यहां पे यहां पर हमको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं साउट लिखते हैं तो यहां पे देखिए ना आ गया है तो अब यहां पर क्या देना है आपको आपको डबल टेड कोर्स नहीं लगाना है डबल टेड कोर्स लगाने पे जियो का त्यों वही चीज प्रिंट होकर आ जाती है तो हमको यहां खाली क्या देना है हमको यहां खाली देना है ए ठीक है अच्छा यहां पे दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू ये देखिए ना यहां पे दिया मैंने लेस देन और इक्वल टू ठीक है तो मैंने 10 तक चलेगा ये ठीक है और इनिशियलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ है 1 से स्टार्ट हुआ है यानी कि 1 से लेके 10 तक चलेगा आइए देखते हैं क्या होता है ठीक है तो यहां पर रन पे चलेंगे और यहां से इसको रन करवा देंगे तो रन जैसे ही करवाएंगे तो यहां नीचे देखिए नीचे रिजल्ट आ रहा है देखिए ये one one one one one one केवल वन वन प्रिंट होकर आ रहा है ठीक है क्यों प्रिंट होकर आ रहा है वन वन क्योंकि हमने अभी इसे इंक्रीमेंट नहीं किया ठीक है इंक्रीमेंट करेंगे तो ये और भी आ, वैल्यूज इसमें प्रिंट होकर आएंगी इंक्रीमेंट कैसे करते हैं आइए समझते हैं वाइल लूप में यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है जैसे वाइल लिख दिया आपने और वाइल लिखने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ए प्लस प्लस कर देंगे तो ये ए प्लस प्लस कर दिया तो ये हो गया इंक्रीमेंट अगर डिक्रीमेंट करना है तो ए माइनस माइनस कर दीजिए दोनों हो सकता है ठीक है अब यहाँ रन पे जाइए और यहाँ से इसको रन करवा देते हैं तो रन करवाने पर देखिए क्या आता है यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए काउंटिंग ये यहाँ से देखिए काउंटिंग क्या आ रही है आप देख सकते हैं इसको इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ ये देखिए वन से ये ये तो ये देखिए यहां से ये स्टार्ट है ये पुराना वाला प्रोग्राम है ये यहां से स्टार्ट है आपका ये देखिए ये one two three four five six seven eight यहाँ पर क्या दिया है लेस देन और इक्वल टू टेन तो एट तक सेवन तक तो आपको दिख रहा है अब आइए आपको दिखाता हूँ ये एट हो गया ये नाइन हो गया और ये टेन हो गया क्या टेन के बाद भी कुछ प्रिंट हुआ है क्या नहीं प्रिंट हुआ है ना तो ये होता है लूप वाइल्ड लूप ठीक है